बसमीम अल्लाम हाजिर कराम इससे पहले हमने रसीदों के बारे में बात की थी रसीद मुफ्त के किस तरह से रसीद मुफ्त होनी चाहिए और किस तरह से उसमें रकम का इंदराज किया जाए आज हम बात करेंगे अदायगी के वाउचर पेमेंट वाउचर पे देखिए रसीद बुक में और पेमेंट मोचर में जो इंदराजात रकम के सही तरीके से किए जाएंगे कैश बुक में और लेजर में तो गलती का इस्तेमाल कम से कम होगा इस बात का यह सोसाइटीज के अकाउंटेंट के लिए जानना कोऑपरेटिव कॉलेज के मित्र तरबियत जो हासिल कर रहे हैं उनके लिए और तमाम इमरान के लिए ये ये समझते हैं कि सिर्फ ये अगर नहीं अगर देखिए अगर इसका इल्म रहे तो कोई ना कहीं ना कहीं कोई बात हो तो आदमी उस दुखों पर बात कर सकता है अदायगी के वाउचर अंजुमन के नाम से छपे होने चाहिए इसमें वाउचर नंबर तारीख नाम व रकम वसूल वसूल को निंदा के दस्तखत लाजमी हैं यानी जो रकम वसूल कर रहा है उसके दस्तखत लाजमी हैं और क्यों अदायगी की गई इसकी मुख्तर तफसील लिखना ज़रूरी है अगर किसी इदारे अंजुमन दुकानदार या ठेकेदार कंट्रैक्टर वगैरह को रकम अदा करने से पहले उनके तरफ से दिया गया बिल का होना लाजमी है याद रहे बगैर बिल के लिए रकम की अदायगी गैर कानूनी तस्वुर की जाएगी यहाँ पर भी अंजुमन का कवायद जवाब के मुताबिक अमल किया जाए जैसा कि कवायद जवाब में कह कहा गया है कि अंजुमन के दस्तावेजात और दिगर कागजात सेक्रेटरी के तहवील में रहेंगे और तमाम हिसाब इस तरीके पर रखेगा जिसकी कमेटी ने हिदायत की हो और उन तमाम दस्तावेजा और रसीदों पर अंजमन की जानब से सेक्रेटरी के दस्तखत तो होंगे अदायगी के वाउचर पर मंदरज हमें मालूम होनी चाहिए देखिए ये चीज़ बार बार आ रही है बुक के वक्त में भी लेजर तैयार करते वक्त में भी और आपके रसीदों के ऊपर अदायगी के वोचरों पर दस्तखत की बात है ये बहुत अहम चीज़ है आजकल इसको बिल्कुल नज़र तकरीबन नज़रअंदाज कर दिया गया है ये जो तरीक़ेकार है इसको बदलना होगा ये एक जिम्मेदारी की चीज़ है और जिम्मेदारी को निभाना सबकी जिम्मेदारी है सबसे पहले <clears throat> अब यहाँ पर तो हमने सारी चीज़ आपको बता दी अब ये तो साहब आपने वाउचर भी सही कर लिए और रसीदें भी आपने सही बना ली कैश बुक के बारे में जान लिया है जनरल लेजर के बारे में पेटी कैश के बारे में ये सारे मात आपने हासिल कर ली अब हम फाइनल अकाउंट यानी रिसीव पेमेंट इनकम एंड बाइलाज बैलेंस शीट के बारे में आपको हम तफसील से बात करेंगे तो सबसे पहले हम वसूली और अदायगी के बारे में बताएंगे वसूली का मतलब ये है कि साल भर जब आपने अकाउंट तैयार कर लिया अब उसके बाद में आप लेजर के जनरल लेजर के जरिए तो उसमें हर एड अलग होते हैं कास्ट प्लान का अलग होता है डेवलपमेंट का अलग होता और आपके जो मुख्तलिफ हेड सब अलग अलग होते हैं तो अलग अलग जो रिसीव कर रहे हैं उसको आप जो आके करते हैं टोटल करते हैं वो आप रिसीट साइड में एक तरफ लिखते जाएंगे और तो जो जो अखराज आपने किए वो दूसरी साइड में हम लिखते जाएंगे और रिसीट पेमेंट से सबसे पहले ऊपर जो है वो ओपनिंग बैलेंस है ना पिछले साल का जो क्लोजिंग बैलेंस था वो ओपनिंग बैलेंस आप इसमें लेंगे कैश बुक से लेंगे और आखिर में जो उसमें भी जो बचता है पैसा वो आप उसमें लिखेंगे आमतौर पर अक्सर अंजुमनों में ट्रायल बैलेंस तैयार नहीं किए जाते बल्कि इसकी जगह वसूली और अदायगी का गोशवारा तैयार करते हैं लेकिन बेहतर यह है कि वसूली और अदायगी को गोशवारे के साथ ट्रायल बैलेंस लाजमी तैयार किया जाए क्योंकि इसकी अफादियत बहरहाल अपनी जगह एक हकीकत है जिसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता इमदाद बहमी के अंजुमनों का बुनियादी असूल न नफ़ा न नुकसान है जिसकी वजह से ट्रेडिंग अकाउंट तो तैयार हो, न, हो होते नहीं हैं वसूली और अदायगी का गोशवारा तैयार करना बहुत आसान है इसको कम पढ़े लोग थे लोग भी आसानी से तैयार कर सकते हैं बचते के इसके बुनियादी उसूलों से वाकिफ हों और हमने आपको वाकिफ करा दिया है इस गोशवारे में चंद चंद अहम बातों का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है जब तक वसूली और अदायगी का गोशवारा सही नहीं बनेगा इस वक्त तक आमदनी व खर्च का गोशवारा भी सही नहीं बनेगा देखें अगर कैल अगर लेजर में एक कास्ट ऑफ लाइन में आपने जो है टोटल जुमला आपने जो है दस लाख रुपए वसूल किए लेकिन जब आप रिसिप्ट पे में बना रहे हो उस वक्त बजाय उसके आप नौ लाख लिख दें तो ये तो गलती होगा वो किसी से तो वो सही होगा ही नहीं जब तक के आप पूरे दस लाख नहीं लिखेंगे और जब तक आमदनी व गोशवारे सही नहीं बनेगा इस वक्त तक रक्षण बकायदार सही नहीं बनेगा गैर जिम्मेदारी के साथ बने हुए तख्तार बका तख्तर यानी बैलेंस शीट की वजह से अंजुमन की कारकर्दगी मशकूक हो जाती है ये बहुत अहम बात है अब आ जाइए तख्त बकायदा जब वसूली व अदाई का गोशवारा हाँ यहाँ यह बात नहायत अहम है कि जब तक वसूली व अदायगी का गोशवारा सही नहीं होगा तो आमदनी व खर्च का गोशवारा भी सही नहीं होगा और ना ही तख्ता बकायदात बैलेंस शीट का गोशवारा सही बनेगा वसूली और अदायगी का गोशवारा हर महीने बनाना चाहिए ताकि हर महीने के आमदनी और खर्च का हिसाब रखा जा सके अब <clears throat> नफा नुकसान का खाता प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इसको <clears throat> आमदनी व खर्च का गोशवारा भी कहते हैं जब ट्रायल बैलेंस तैयार कर लिया जाता है तो अगला कदम नफा नुकसान का खाता यानी profit and loss account trial balance की मदद से तैयार किया जाता है ताकि ये मालूम हो सके कि अंजुमन को साल के अख्ताम पर किस कदर मुनाफा हुआ या नुकसान हुआ नफा नुकसान के खाते में वो तमाम मदाद लिए जाते हैं जिनके बकायाजात अगले साल मुंतकिल नहीं होते सिर्फ आमदन और अखराज वो अखराज या आमदनी इस खाते में शामिल नहीं किए जाएंगे जिनका ताल्लुक बैलेंस शीट से होता है याद रखें आपने रिसीव पेमेंट बना लिया अब नफा नुकसान में जो मदात लिखे जाते हैं जैसा आमदरफ के अखराज हैं बिजली के बिल हैं गैस के बिल हैं टेलीफोन के बिल हैं हम्म, और इंटरटेनमेंट है चाय पानी का खर्च है ये तमाम अखराज जो है नफा नुकसान में डाले जाते हैं और इसका क्योंकि ये वो चीज़ें हैं जिनका कोई बदल आपको नहीं मिल सकता और वही चीज़ें बैलेंस शीट में जाएंगी जैसा कास्ट ऑफ लैंड है कास्ट ऑफ लैंड के अदायगी है और आपके जो ये जो है जो वो बैलेंस शीट में जाएंगे जिनका ताल्लुक बैलेंस शीट से होता है यानी वह तमाम रकूमात जो तरक्याती अखराजात के मद जमीन के मद हसद के अदा या वसूल की गई हों और तमाम अखराज उन्हीं मदात में किए गए हों नफा नुकसान खाते में शामिल किए जाते हैं देख तो ये यहाँ अब हो गए अब आइए दफ्तर बकायजात बैलेंस शीट जब वसूली व अदायगी का गोशवारा ट्रायल बैलेंस और नफा नुकसान का गोशवारा तैयार हो हो जाता है तो आखिर में गोशवारा जिसे तख्ते बकायदात या बैलेंस शीट कहते हैं इसके तैयार करने का सबसे आसान तरीका यह है कि जो मदात नफा नुकसान के गोशवारे में शामिल किए गए हैं उन तमाम मदात को छोड़कर बाकी जो मदात ट्रायल बैलेंस में बच जाए उनको बैलेंस शीट में दिया जाता है हाँ सिर्फ नफा नुकसान का गोशवारे में जाहिर करदा नफा या नुकसान को बैलेंस शीट में मुंतकिल कर दिया जाता है बैलेंस शीट से एक नज़र में ये मालूम हो जाता है कि अंजुमन के पास किस कदर रकम है इसकी मालियत क्या है अदा शुदा सरमाया किस कदर है कितनी अदायगियाँ और वसूलियाँ की हैं यानी हम ये कह सकते हैं कि बैलेंस शीट किसी भी अंजुमन की सेहत का गोशवारा है नया माली मालियाती साल एक जुलाई से शुरू होता है और 30 जून को खत्म हो जाता है 30 जून वाले दिन तमाम हिसाब को मुकम्मल करके बंद कर दिया जाता है ताकि इस साल की कारगर्दी को जांचा जा सके आया खत्म होने साल में इस अंजुमन के कारोबार में नफा हुआ या नुकसान तीन जिन मदात में रकम बच जाती है यानी वो तमाम मद जो तख्ते बकायजात बैलेंस शीट का हिस्सा होते हैं उनको नए साल में मुंतकिल कर दिया जाता है रिहायशी अंजुमन में आम तौर पर ये मदात होते हैं नकदी यानी किस कदर रकम मौजूद है बैंक बैलेंस यानी जो रकम बैंक में मौजूद है कैश और फिक्स डिपॉजिट दोनों अशकाल में मखरूजात यानी किस कदर रकम इमरान से वसूल करनी है और किस कदर रकम अंजुमन को मुख्तलिफ मदाद में अदा करनी है असाजात यानी अलमारियाँ मेज़ कुर्सियाँ पंखे वगैरह दिगर सामान जो अंजुमन के दफ्तर में जेर इस्तेमाल हो इसकी कीमत बाद फर्श भी यानी इमारत यानी अंजुमन का दफ्तर अगर अंजुमन की इमारत बिल्डिंग में है तो बात फरसूद होगी डिप्रेशिएशन इसके मालियत कितनी रहेगी ज़मीन की कीमत यानी किस कदर मेमदान से ज़मीन के खरीदारी में रकम वसूल की गई है इसी तरह ज़मीन के खरीदारी में रकम अदा की गई है और कितनी अदा करना बाकी है बैरूनी तरक्याती कामों के लिए मेमरान से रकम वसूल की गई और इस तरह बैरूनी तरक्याती कामों के सिलसिले में खर्च की गई अंदरूनी तरक्याती कामों के सिलसिले में मेम्बरान से रकम वसूल की गई और किस तरह रकम उन कामों में खर्च की गई महफूज सरमाया यानी हर साल मुनाफे में से कितनी रकम जमा की गई देखें आमतौर पर बहुत से लोग तो जो हैं वो सब ये महफूज सरमाया ने फर्ज <clears throat> का है जो है वो रखते हैं यानी जो आमदनी होती है उसमें दस फीसद ये रकम आमतौर पर इस्तेमाल नहीं होती वो जमा होती रहती हर साल मुनाफे में से और अगर खुदा ना खास तो सोसाइटी पे कोई बात ऐसी आ जाए जिसके पास होना रकम होना लाजमी है तो वो जो सरमाया है वो उसमें से वो रकम अदा की जा सकती है इसलिए ये खास तौर पर रखा गया लेकिन आमतौर पर लोगों को पता ही नहीं है कि ये जो है तो ये क्या है अब यहाँ तक तो हमने आपको बता दिया अब इसके बाद में फिर इंशाल्लाह एक दो चीज़ें रह जाएंगी फिर हम इस पर बात करेंगे अकाउंट के सिलसिले असलकम वरहमल वर्का